به وجود هذا المولود فانطلق سبح الكمال من النور على العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود Have a good Allah, Allah, Hãy subscribe Allah, Allah, Allah. Muhammad Oh.